M'agrada en Joan Ardèvol perquè tinc molts amics i jugo amb tothom. Una de les coses que més m'agraden del Joan Ardèvol són els patis que tenim. El que més m'agrada del Joan Ardèvol és que podem estar a l'institut amb els meus amics. Però estàvem i Sé i ens van dir que continuaria, que continuaria a l'ESO. Ens vam alegrar molt. Quina sort de poder gaudir-lo molts anys. A la meva escola aprenc molt perquè fem uns projectes molt divertits. Ara mateix estem fent un d'art que ens quedarà xulíssim. En el nostre centre fem una part d'educació física i els projectes en anglès. Així n'aprenem molt més. A l'Institut Escolar Ronald Rebuts treballem molt en equip. És una manera d'ajudar-nos i aprendre uns dels altres. Atenció estudiar, FEP, que la veu dels alumnes de l'Institut Escola sigui escoltada. I jo ens soc l'estem representant. Vaig tenir la sort de poder anar d'Erasmus. És una experiència increïble on s'aprenen un de coses. A Joan Arnebol som Escola Verd. Això vol dir que reduïm, reciclem i reutilitzem i cuidem el planeta. Arrancada en totes les classes que fem, per la de, la de educació física més. M'agrada aquest col·le perquè ho passo molt bé. Hey!